Sí, es increíble como no es muy conocida. No, y aquí no se hace, yo programada no la veo nunca. ¿Quién sabe? por qué no sé, todos conocen el primer movimiento, ¿no? O sea, es muy conocido el primer movimiento, el segundo se conoce muy poco. O sea, decir, pero hay que decir que no es una pieza hoy en día tan popular como ya fue una vez. En Estados Unidos también, y hasta en Brasil, yo escuché pocas veces la Baquiana número 5. ¿En serio? Sí, o porque se ha hecho muchísimo. Es como querer escuchar hoy en día la Sinfonía 40 de Mozart. ¿Qué orquesta la hace? joven de 15 años no la debe conocer el tercer cuarto movimiento. Porque no se hace. Saturaron el, Saturaron, el espacio. muchísimo y se dejó de hacer. Hay muchas piezas de repertorio que no se hacen más. Aparte que ese tipo de piezas es más difícil suceder en una orquesta porque significa tener un ensamble de celos Y ese ensamble tiene normalmente que tocar frecuentemente y no es el caso en la mayor parte de la orquesta. Así que para poner un ensamble para tocar juntos es un, un, hecho tan especial que la Berlín Filarmónica graba discos cuando los chelistas se ponen juntos, porque para ponernos juntos para grabar, sea, para poner juntos para tocar no queremos. O sea, hay que haber una razón muy buena, así que puede ser que eso. Pero yo pienso que en las escuelas se hace más, principalmente la máquina número uno, que es solo para chelos, que no hay la cantante. Eso entre los chelistas, pero aquí me di cuenta que muchos chelistas no la conocen. Cantantes sí, cantantes. Sí. ¿No? Y exactamente, se programa mucho, por ejemplo, como decías tú, el área nada más, con guitarra, por ejemplo. Yo lo he escuchado aquí en la escuela varias veces, pero nada más el área, nunca la danza. Debe ser un poco por eso. Eh, la dificultad que encuentro más bien es justamente en los contrastes. O sea, hay, hay, como mucho mucho ámbito. Parecería que no, y justamente como es algo como tan, tan escuchado, tan popular, parecería que es algo... Y es en realidad muy sutil <laughs> todos los cambios que existen. Para mí en eso radica la, dificultad de esta, de esta pieza. Eh, eh, tanto primer, primer y segundo movimiento me parece que tienen un, tiempo de, separación. Villalobos no la... No, la, no escribió todo junto. Aparte, todas las vaqueras llevaron como 15 años para escribir. un periodo muy grande, 30 al 45 fue una persona muy política, Villalobos en general. O sea, sabía hacer su, chamba <laughs> muy bien. Tanto es que tuve tanta influencia política que consiguió convencer a un presidente a poner en las escuelas eh, la obligación de, de todos los niños de cantar coro. Ah. O sea, había una clase de coro obligatoria en los años de Getulio Vargas, que fue justamente el dictador, por, causa de Villalobos y después al final del año él ponía en el Maracaná, el grande estadio, ponía y llenaba de niños y todos cantaban al mismo tiempo, eran como millones de niños juntos, pero para probar que estaba funcionando. La mm. idea es muy buena, porque imagino que la primera cosa que se tendría que hacer con un niño es cantar. Que cante, claro. Cantar y tener un trozo para bater, ritmo. Ritmo y canto, serían las dos cosas no necesita instrumento, que baja para bater un martillo en cualquier piedra y eh, se le dé un ritmo, y eh, otro a cantar. Y eh, yo pienso que en ese sentido el método OR, muy parecido, o sea, como idea, o sea, para justamente empezar cantando y tener ritmo. Villalobos era un compositor, fue un compositor muy prolífico. ¿Sabe quién es solo el compositor que escribió más que Villalobos? Bach. Villalobos escribió como 1300 piezas, Bach escribió 1600, no sé cuántas entonces. <laughs> <laughs> Teleman impresionante, ¿no? más, más incluso. Sí, e, e escribía mucho, pero escribía muchas veces de una manera muy relajada. Por ejemplo, uno de los sueños que tengo es editar todas las baquianas, que ahora ya hice todas. Solamente no puedo hacer la de fagot y eh, flauta, pero el resto ya, ya dirigí todas. Y está muy mal escrito, porque él no corrigía él hacía la partitura y mandaba imprimir, y nunca hacía una corrección, ni mismo mm. después de la ejecución. Hay errores en la baquiana número 5 de dinámica muy fuertes. O sea, sencillo, pero no está claro que un instrumento está tocando fuerte, y el otro no está tocando él se hay una anécdota, no sé si es verdad, que él cuando escribía música tenía hijos y después nietos de lo que era. Se sentaba en la sala, ponía la radio, tenía la televisión encendida, los niños que jugaban, la mujer que gritaba el teléfono, y él allí escribiendo. Imagino escribir en estas condiciones, no podía le salir tan bien todo. ¿no? Así que, y él era un genio para mí, en el, en el chico, en todo que dura menos de cinco minutos. Cuando pasa de cinco o seis, él ya se pierde. Sinfonías, conciertos, cuartetos, se pierde frecuentemente. Yo <laughs> particularmente no soy un fan, ¿no? Pero en el que chico, o sea, las baquianas son chicas, los movimientos, los choros, las cirandas para pianos, cirandinhas que son bellísimas, canciones muy bonitas. Todo que es la forma chica, él es muy genial pero la forma grande es muy perdida. En algunas vaquianas, cuando empieza a ser muy crecida, por ejemplo, la número 3, la número 8, cuando empieza a ser muy largo el movimiento, ahí hay una pierda y después se escribe mal, o sea, uno no sabe si es corta la nota, si es larga, si es fuerte, si es piano, no sabe muchas veces. La grabé hace unos años y, y ahora nuevamente y me encanta además escuchar todo lo que, lo que estoy escuchando. <laughs> Con el ensamble Chelo Academia de Además gané ayer el CD. Alguien me, regaló ayer el CD, <laughs> que no tengo CD player. Sí, hace unos años. Y de hecho en el octeto que está aquí ahora solamente queda eh, una, una maestra que está tocando la segunda parte. Sí, sí. Esperemos que salga muy bien. Vengan todos, por favor. Sí, exacto. Vengan.